hier. Vandag is donderdag. Kan jy hoor nie? Vandag is donderdag. Wie kan vir my gou vir donderdag kom afhaal? Kom Kylie, kom haal donderdag af en dan plak jy dit haar vir juffrou. Mooi. Pragtig. Kom ons geef haar so 'n vryfie. Kom ons lees leerlinge 1 1 2. Vandag is donderdag. Dit is wat hoe is weer buite? Hoe is weer buite? Hier is kinders wat nog nie gepraat het nie. Dryden, dit is sonnig. Kan jy vir juffrou die son kom teken, Dryden? Ek is doodseker jy kan vir juffrou die son teken. Juffrou is doodseker jy kan die son teken. Pragtig. Mmm. Pragtig. Baie mooi. Baie dankie Dryden, kom ons gee vir hom so 'n 'n feetjie, fee fee fee oor die handjies. Reg, kom ons lees nou die sinnetjie leerdlinge. Dit is sonnig. Weer, dit is sonnig. Nou lees ons die die volgende sin. Gister. Gister was Kan jy hoor nie? Gister was Woensdag. Wie gaan vir ons Woensdag kom opsit? Kom Emily. Emily sê sy weet waar is Woensdag. Pragtig Emily baie mooi, Emily. Kom ons gee vir so 'n feetjie. Dankie daai. Kom ons lees die sinnetjie van van Emily. Gister was Woensdag, weer? Gister was Woensdag. Ons lees die laaste sinnetjie. Kom. Môre sal Kom kom kom lees weer vir vrou. Môre sal Vrydag wees. Wie gaan vir ons Kom kom. Ooh, sy ja, wil vir juffrou kom Vrydag wys. baie mooi, Zia. Kom ons lees nou Zia se sinnetjie. Môre sal Vrydag wees. Nou kom ons lees alles saam. Alles saam. 1 2 Vandag is donderdag. Dit is sonnig. Gister was Woensdag. Môre sal Vrydag wees. Klap vir jouself. Pragtig.